Jeshi la polisi na wananchi wakimtoa ndani kijana Maliki anayetuhumiwa kumbaka mwanafunzi mwenye umri wa miaka kumi, tukio lililotokea Agosti 23 ambapo balozi wa mtaa wa Mdoe Hadija Kiula ndiyo alianza kustukia mwenendo wa kijana huyo na mwanafunzi na kuanza kuwafuatilia, na hapa anaelezea mkasa mzima alivyostukia. Anambusu, mimi naangalia, niko pale nyumbani kwangu, wakazunguka, walipozunguka maana nachora lake ndani. Nakuja nawauliza wapangaji hapa ndani, jamani, hamjamuona mtoto humu ndani anaingia na ndoo? Wakasema sisi hatujamuona. Nikaambia hamjamuona? Akaniambia yeye hatujamuona. Nikaambia basi ngoja nitoke niende kwangu naomba ufungue mlango. Akakataa kufungua mlango, nikamwita mume wangu akaja. Akaniambia tuomba ufungue mlango au tuvunje mlango. Akasema akafungua, alipofungua huyu mtoto akashamtumbukiza ndani ya pipa. Nina maji, umekamtumbukiza ndani ya pipa. Mtoto akalala akabakisha kichwa. Nikaangalia nikafunua funua mtoto sijamuona. Kuangalia pale niliposana namkuta na mtoto yuko ndani ya eh, ndani ya pipa. Nikamwambia naomba utoke kwenye pipa. Nikamtoa mtoto kwenye pipa. Akataka akiwa uchi. Eh, akataka kukimbia. Nikamwambia naomba uvae Akihojiwa, mwanafunzi huyo amesema kuwa Maliki alimtaka waende kwake bila kumwambia wanakwenda kufanya nini, ila baadaye akamtaka washiriki tendo hilo la kumbaka, na kijana huyo ametekeleza azma yake kama anavyoelezea katika mahojiano. Sketi tupu, blauzi ya juu ulikuwa huna. Nani alivua blauzi ya juu? Huyu alivua alikuita huku mje afanye nini? Yeye ndiye alikuita. Mm. Alikuita kuja kufanya nini? Ajaniambia kitu, kashika mkono kaniambia nije huku. Kakushika mkono kakwambia uje huku. Mm. Ni mara ngapi kuja huku? Kakuleta tu leo. Alikwambia anakuja kufanya nini? Hajakwambia. Kwa nini ukupiga kelele? Eh? Alikwambia unyamaza usipige kelele na wewe ukanyamaza, huku haja kushika eh? Kakufanya ameingiza huku nani, kaingiza upande wake Maliki amejitetea kuwa hakuwa na nia mbaya juu ya mwanafunzi huyo, ila huwa ana tabia ya kupita kwake bila kufafanua anafuata nini, na siku ya tukio ndio kutwa ndani. Umesikia? Nilikutana naye hapo au siku, akaniambiaje anaenda wapi kwa baba yake Chogo, umeona na sio mara kwanza yani kukutana naye huyo. Akaniambia anaenda Chogo, nikamwambia kama anaenda Chogo au sio bwana, shida nini? Akaniambiaje bibi yangu amekufa nikamwambia kama bibi yako amefariki. Basi ona, nilipokuja hapa ni, wakati nimelala hapa akaja, kumuona kwa sababu ah, hapa anapajua na mimi napokaa mimi ni nyumba ya pili kutoka hii ile ile ya kampuni. Sasa kati na, hivi nishangaa, mkubwa anakuja ananigongea kuamka, eh, nakuta huyu mtoto nashangaa, niambia ah, ngoja jificha kwenye pipa, kadumkia kwenye pipa kwenye pipa tumuze, kwenye pipa mbele ya watu wote hapa hapa. Alikuwa na nguo na nguo, alikuwa na nguo zake hivyo hivyo. Katika tukio hili dhahili mwenyekiti wa ulinzi na usalama na mkuu wa wilaya Handeni Siriri Mchembe amemwaga chozi huku akishindwa kuongea na baadaye akatoa maagizo yafuatayo kwa jeshi la polisi, huku afisa elimu msingi halmashauri ya mji wa Handeni Elizabeth Kilaya akithibitisha huyo ni mwanafunzi wao. kuhakikisha kwamba wafuatilia hii kesi kwa sababu ushahidi upo waziwazi. Kesho nisije nikasikia ushahidi haujakamilika huko mahakamani. Mtoto amekutwa ndani, hata mimi mkuu wa wilaya nimeona, na mimi mwenyewe ni shahidi. Kama ikishindikana, mniite hata na mimi shahidi. Tumemkuta ndani ya nyumba mtoto akiwa na huyu kijana, sio kaka yake, sio mjomba yake, sio nani yake, humu ndani. Mtoto mwenyewe amesema kwamba ameingiliwa mara mbili, na huyu kijana amesema sio mara ya kwanza anamleta huyu mtoto. Lakini pia kuna ile swala la kusema kwamba watapima eh, labda mbegu. Huyu bwana tumemkuta ana makondo eh, ana kondo za kutosha. Sasa kama ana hizi kondo inawezekana pia ametumia hizi kondo ili isijulikane, kwa ukipima kwamba ukizingangangana tu nchini Jamhuri Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Handeni Musa Mkombati amesema kunaswa kwa kijana huyo ni kutokana na ahadi aliyoweka kwa wananchi kwamba kwa yeyote atakayefichua mtu ambaye anatembea na mwanafunzi atampa shilingi elfu hamsini na ametimiza ahadi hiyo. Alitoa ahadi kwamba yeyote anayetupa taarifa sahihi kupatikana kwa mtu anayefanya tendo la ndoa na mwanafunzi tunatoa zawadi ya shilingi elfu hamsini. Mama huyu ambaye hakika amekuwa ni shupavu malezi kwa watoto, na nitoe wito kwa wanahandeni, wanaume wenzangu ambao wana tabia ya kutembea na wanafunzi, hatutamvumilia na hatatumwacha hatatumwacha salama. aliyefanyiwa kitendo hicho ni mwanafunzi wa darasa la nne shule ya msingi Chanika ambaye anatarajiwa kufanya mtihani yake Oktoba mwaka huu. Hongera sana, endelea kutupa ushirikiano pale unapoona vitendo viovu, tushirikishe na wazazi wengine waige mfano wa mama huyu. Sasa kutoka hapa mitaa ya barabara moto wila